那我是栗子哥，张玉凯。那我要介绍，开始了吗？ <laughs> 那我要介绍的是一个扩充、扩充的应用、扩充的功能啊。因为我们我们政府很很有趣啊，他喜欢用 IE only 的网站啊。那我们说在上网的时候，尤其是你用 Firefox 或者是 Chrome 的时候，都没有办法上那这一些 IE only 的网站。那在这边就是它 哎，跟 Firefox 一样，它有一个类似 iTab 的功能。它在，哦，不好意思，它在应用程式，呃，应用程式这边直接搜寻 i e 好，然后下面这边有个，第一个就是那个 Test i e 这一个，这个就可以安装哦。那因为我已经安装了，哎，不方便啊。 看不到右边。看坐，你坐，你坐。那这边就是直接安装了，然后，然后在右上角这边。 右上角面会有安装一个， <laughs> 那是眼睛的程式，不好意思，这边好像看不到，可能是我一我的画面比较比较大。哦，那就 I 一九 I 一十。对，呃，然后你直接点这个的话，第一次它需要，它这边有可以让你选哦。那基本上第一次登录的时候，你要注册账号，那很简单，你直接 key，你直接直接注册一个你 email 就可以了。 好，账号密码直接输入，然后它就可以让你选。它第一次会会让你选，因为我已经选择了，它会让你选那个，选择你要哪一个 Win，你要 x B 还是 Win7 还是还是那个八八或者十啊？然后你就选，一般是 Win7 啊，然后你就用 IE 十十一，然后可以选那个 server，呃，可以选那个 Windows 版本，也可以选那个 IE 的版本。 啊，点选之后就可以直接操作，然后它其实是一个镜像，所以你必须在那个官网下面这边输入网址，而不是上面这一边。它就是一个类似一个模拟、模拟、模拟器的样意思。对，那我介绍到这边。OK，一二三四。啊，好强哦！哎，那我们现在再请下一位。 前人社交。对。没事，那个不行。然后一定要让东西。 技术区哦，技术区对。还开始啊？还没有，还没有，还没。那记得自我介绍。对，应该应该都知道，反正有问题就找我。